Vai funcionar. Ui, desliguei sem querer. <laughs> Que absurdo. Não era, <laughs> é, não era minha intenção. Vamos lá, segunda tentativa. <laughs> É, vamos ver. É, não diz que essa merda. Você não tem créditos. É, vamos fazer outra ligação de outro aparelho. Este funciona. Bota aí perto do microfone, velho. Tá perto, é? Tá ouvindo, não? Tô, agora tô. É. Então. Para melhorar o seu atendimento. Nosso menu foi alterado. Por favor, fique atento às novas opções. Tecle 1 para comprar linha telefônica ou... Eu vou comprar. Eu vou comprar. Por favor, entre no seu telefone o CEP do endereço em que deseja ter o serviço instalado. O CEP. É, vamos lá. 30 526. Por favor, aguarde. Sua ligação será transferida para um de nossos atendentes. Obrigado. Para agilizar o seu atendimento, por favor, tenha em mãos o número do seu CPF ou CNPJ. Né? Para verificar. Agora. É, boa tarde. Quem fala? Glauciéria. É como? Glauciênia. Dalciênia. Opa, boa tarde, Dalciênia. Eu queria comprar é, uma internet. Com quem eu falo? Silvio. Alô? Só um momento. Você, vo, você tá, tá rindo? Rachando, é? Você tá rindo, Glaucidrenia? Alô, Glau... Silvio, só um momento. Você tá rindo, eu tô percebendo. É. me passa o site do endereço. Oi, eu já falei da gravação antes. É. Pode me repetir, Silvio? É 30 520 100. Um momento, Silvio. Opa! sei, não sei, eu mudei tem pouco tempo. É Rony Óbvio? Ah, deve ser, eu mudei agora. Qual é o número da sua casa, Silvio? 3012! No momento a gente não tá atendendo esse endereço, Silvio. Você quer deixar um cadastro? Vendo a disponibilidade, eu te ligo. É você que é o meu cadarço? você quer deixar o cadastro? Silvio, você quer deixar o cadastro? Eu gostaria. Qual é o seu CPF, Silvio? Dois. Eu não aguentei, cara. <laughs> joelhão. Ah, não aguentei. <laughs> <laughs> ah, eu vou querer essa gravação. <laughs> é.